珍惜在一起的每分每秒，你对我多重要，我想你比我更知道，你就是我的女主角。有时候我懒得像只猫，脾气不好时又张牙舞爪，你总是温柔的，能把我的心融化掉。我想要当你的小猫猫。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵。 chẳng xa cách nhau ai yêu nhau nhau dream out No no no no no！我要穿你的外套，闻你身上的味道，想要变成你的猫，赖在你怀里睡着。